こんにちは、粟田洋介です。今日は猫の絵を描くんじゃなくて、猫が出てくる絵を描きたいと思います。違いわかりますか 確かに猫の絵ばっかり描いてるんですけど、猫の絵ばっかり描いてるって言われることがちょっと嫌だなと思っています。 たまにされる質問で、絵を描く前に何かイメージがあるのかっていう感じで聞かれるんですけど、そういうものはなくて、いつも描きながらイメージが湧いてくるっていうんですけど、でも今日はちょっとなんかイメージがあったんですよ。でも描き始めたら全然違うものになってきて、今これからどうするのかもちょっとわからなくなっているところです。で、わかんなくなっちゃった時は、ここからどうするかっていうことを考えすぎると、もう全然進まなくなっちゃうので、形を思いっきり変えたりとか、そういうことをしたりします。 さっき考えながらイメージが出てくるって言ったんですけどイメージなんか湧いてるのかな何にも浮かばないでただ絵が出来上がってくるような感じもします自分でもよくわからないです なんかこういう絵を描くつもりは全然なかったんですけど、絵の行く末がかなり見えてきました。でもまだ猫が出てきてないんですよね。ということで続きを書いていこうと思います。 完成しましたなんか怖い絵になりましたが7つの命というタイトルですなんか猫は9つの命を持ってると言われていて7 <laughs> つと勘違いして7匹猫を描いてちょっとこんな感じの絵なのでそんなタイトルにしたんですけど猫は結構好奇心が強くていろんなことするんで人生のうちに8回ぐらい危ない目にあって9回目には命を落としてしまうという確かそんなことだったと思うんですけどこの絵はあんまり意味がありませんが 7つの命と思ってみるとなんかいろんなことを想像できるんじゃないかと思ってそんなタイトルにしてみましたこれも猫の絵っていうよりは猫が出てくる絵っていう感じだと私は思っています猫専門に絵を描く人って言われるのが嫌だって言ったんですけどなんで嫌なのかちょっと考えてみたらなんか猫の絵しか描かないって言われてるみたいでなんかちょっと嫌だったんですけど例えばお米をよく食べる人がいるとしますよね 例えば1日1回お米を食べる人がいて、毎日1回食べてる人に、この人はお米しか食べないんだ。いや、1日1回お米を食べてて、1日2回は違うものを食べているって言ってるにもかかわらず、誰かに紹介される時に、この人は何々さんです。この人はお米しか食べません。毎回毎回言われてたら嫌ですよね。